Yes, mtazamaji wa El Capture TV, naitwa Daniel Mothoni. Uh, karibu tena katika kipindi chetu ambacho tunakuwa nacho muda na wasaa kama huu. Ni kipindi gani? Ni kipindi cha oh yes. Leo tumetua katika kipande cha White House huku chini Longolongo, na tuna mambo kadha kadha ambayo tungependa kushare na nyinyi. Tutakwenda kutafsiri neno kompyuta kutoka katika lugha ya Kiingereza na kupeleka katika lugha ya Kiswahili. So jambo ambalo tunakwenda kulifanya, tutakuwa mimi pamoja nao tukiongozana mtaa kwa mtaa kuweza kuwatembelea washikaji, wadau, wazazi, watoto, yani watu akila rika ili kuweza kupata maana ya neno kompyuta kwa lugha ya Kiswahili. So ungana na mimi moja kwa moja mpaka mtaani, ndio, na hawa ni wana ambao nakutana nao hapa, tuwasikie wao wanasema nini. maana ninapozungumzia kompyuta ni ile electronic mashine ambayo ina manipulate information and data sababu still bado naona unaendelea kuongea kwa lugha ile ile ya Kiingereza. Sasa nilikuwa nahitaji utoe neno computer katika lugha ya Kiingereza ulete katika lugha ya Kiswahili. Nataka uniambie kwa neno moja tu nini maana neno computer kwa neno moja. Ya, napozungumzia computer ni kifaa ambacho ni kifaa cha umeme ambacho kinatumika katika ku, kurekebisha utaratibu nzima ya nini wa taarifa na data zile kwa ujumla. Sasa ni data za kinini za kielektroniki Yes, weka maneno hayo yote kwa amini, weka sentensi zako zote hizo katika neno moja. Nini maana neno kompyuta? <laughs> Shukrani. Toka lugha ya Kiswahili. Yes. Kwa ah. Kiswahili unaita nini kompyuta? Kompyuta kwa lugha ya Kiswahili tunasema ni ni kirahisisha kazi. Ukiwa unamaanisha nini? Ah, nilikuwa namaanisha kwamba Ndo yani ndo kompyuta manake kwa Kiswahili na kila. Kwamba nikitoka hapa nikifika dukani nikisema nipatie kirahisisha kazi napewa kompyuta. Mapema mapema sana. Oh no. Ah, kompyuta. Ndio, kwa lugha fasaha kwa lugha. Kompyuta kikoteo. <laughs> Mzazi anatuambia kwamba ni kikokoteo. Shout out kwake, ninakubali mzazi. Nitajuta mpaka nipewe wakati. Anahitaji tumpe wakati sasa, sijui tuje nini, alafu baadaye. Anasema labda tuje baadaye. Kompyuta kwa lugha fasaha kikokotozi kompyuta Yaani labda naweza kusema kompyuta labda ni mashine. Kompyuta kwa Kiswahili ni kutamsha mahesabu kama ikwa sifuri iwe moja au mbili au mpaka ayo. Neno kompyuta kwa Kiswahili ndio, aha, tanakilishi kompyuta. Kompyuta ni kifaa ambacho kinatoa vitu viwili tofauti yani. Eh, yes, kwa neno moja kama photocopy hivi. <laughs> Nitwaje? Kompyuta. Ndio. PC. Yes, nipende kushukuru mtazamaji wa Helicopter TV. Yes, leo nilikuwa maeneo ya White House pamoja na viunga vyake. Tumesikiliza mambo mengi kutoka kwa wadau mbalimbali, hivyo mtaa kwa mtaa so um, nani kapatia nani kakosea, mimi sijui. Endelea kucomment hapo kujaribu kutupatia majibu, kwa sababu hajui kama wamejibu vitu sahihi ama wamekosea. So cha kufanya em, share hii video, lakini pia subscribe katika chaneli yetu. Hivyo ulikuwa na mimi Daniel Moton, kipindi ni Oh Yes, nyuma kamera tupo na iliko See you next time.